Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un occhio 3D, realizzato con una stampante 3D dal computer e poi passiamo alla realizzazione con la stampante 3D. Poi ci sarà la fase vera e propria del disegno delle varie parti dell'occhio. questa è la fase del disegno a mano invece utilizziamo della carta carbone per riportare un'immagine direttamente sulla parte stampata che abbiamo realizzato con la stampante 3D. qui vediamo delle serie di occhi sono delle sezioni delle sezioni verticali colorate con diversi colori e tonalità siamo tornati un attimo sul funzionamento della stampante 3D. Vediamo la stampante all'opera attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale. Vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Grazie ancora, a presto!